9 de junio. Día del Doctor de Medios Audiovisuales. A las voces que dan vida, a la televisión, a la radio y a los medios digitales, ¡feliz día!